them is a chief recruiting office of say, hey, this way they lost Bobby Wayne. So, so Bobby Wayne is agenda ya Uganda. So, what about Bobby Wayne? Hmm. Mukambwe. Mm. Why? Banaba mani yabakula. Nabagandi muulizanga nye nyemba. Tuwafa kusharo. Wonde tuwe. Batami mifavu. Bagezi. Umutami mifahinzo kutekela. Nti mkazi. Mkazi. Msajja umari mbala. Mb, mb, mb, mb, mb, mb, mb, mb, ne mukazi wa atunda mwenge gwe basooka okugulira atamiire yeebake batwale mukazi we naye tamivu liyinza okuyimba nanyini mwatamidde tokwata ku mmere nanyini mwatamidde tokwata ku mmere <laughs> liba liragulaani tigweba olooza nti omusajja atamidde alaba bwati bwakola yeefuula atamidde alaba bakwata ku mukazi we bwebasoma intelligence omutamivu n'omulalu n'omwana omuto baamaanyi nnyo mu information omulalu bayinzoka mwagala kunzita nga bwe mwasegonde segonde simumwamuse listen to amadman amadman will give you facts kakati weweera mugonde bakugamba nti omusajja yabba ettooke n'alitereka yamubuulu noono gwe baalibbako naye n'alijjayo na kati yajanga mu bbaala omu n'ayimba tonazina tunakeesa omwoyo guliwamu noono yajja etookereranga kyotanali atokyesonga ettooke baali tutte bonna nga buli omuawereza musicaaaweeeamunyimbaolira tululi enyimba za bobi wine kiwani kiwani buli omwasiba kiwani ani gwe yasiba ekiwani ekibasiba naye kyo nga yakisiba dda eh, ate byaleero hey, longo time yego yee yes kati wadu mkampala mtu mm, eh. ya maride chakwala yes. mtu asila chwani batu kanyuka kulali la tuwajda na virimba nga ba chitegera na baka ndi shikambo chalinga chitegera chalinga chalinga chiri mufu abalunde ndi omwana chalinga yee eh, ndi bwechibanga ndi baka ndo jira hawa you have to measure this tulibanji shibanga chipira kakati chipira ichi kwe maluku vunda nga kigenda okugwa kikukuvaako omujjanjaba ekiwundu oli aga nikyalenga kigenda kugwa tyabalengaokubakonjo baki okulenga kitegeeza nti amenvu galenga kitegeeza nti agamenvu temukyagala mwina gakolamu kabalagala kiyitiridde gabuuse gabuuse lukwatiizi songs bwe bagamba nti we settled on bobi wine wy yali ayina revolutionary songs nempandika katabo mu 2017 aka Bobi Wine nga yakawangula yes. obwemba nabagamba ki mm. nabagamba nti Bobi Wine afitting mu American strategy tibakyagala bantu ba amaanyi basibi ba matayi e campus student yasula bashiri nenkugamba nti modi mm. owe india narendra narendra yali muki bato omuwala omuhindu kutrain nalumba ekyalo kyabasiraamu natta yebi nebamu black metis nga ntayingira mu america na, na britain mm. nagenda kukyalo ewaabwe e musaza lyegujulati hmm, e nabagala siri musiraamu naye buli aba sente ya gavumenti mutema omukono nabeera popula nyo sobola kumuleeta nakuba congress party nimbakamuvunulire uhuru hmm. kenyatta bamukubanga mumawulire ngaamaaso mamyufu nti asula mulenge hmm. teyabafuga mm. emyaka gyebiryaebisanjeyatondanga sekoko kulerebituta bimazeeko luto naye agazi yagezaakajjano masero womozambique hmm. yakolanga kikutrain sikutunda tikiti za train those people are dangerous because they communicate to the people mu language yabwe ekintu kikimu nababuuzizza nti omukazi ng'alina omwana we ng'amanyisi wa musajja ayinza okulisika nga ogenda ku dna bwatuuka yakuba basawo hmm. babafulumye do you believe what is the purpose what does bobi wine benefit by going to court mujja mugamba twakuwangula nogenda ne mu kooti nitukuwangulirayo he cannot lose this takisobola era bamugamba baloya be bamanyi kyakola eh, ah, ah. baseonbawerere bwe mugamba hmm. nti omulamuzi ono nono baveemu hmm. ne bemunaleeta bazungu era ajja kufuna ekisikyuzi nabagaa nti omukazi nga yanobye tagenda kudda bwotwala gomesa asiimaku mudalizo eh, neyaawo hmm. wanku basiganye wankwata n'omusajja naye gwe webanswaza ku mizigo tupangisa nyumba endala nga landlord abanja myezi mukaaga gwe tulaba abasawo abaganda abo basaba impossibilities waliwo omusawo muganda nzoka nti genda oleete enyanya eyalemera mu wino tiyamene genda oleete endeku eyakolera kugundi nga yakolako emu ani yagiraba gendo lete ndege yebitege ngate ya aliso limweli mm. ya kukanti njirina kuteka usezi njirina mm. haa kuteka usezi kwa hivyo niko jokene jija uwa mm. ereye nkoko jivaite yalu jumba kakati kwa tulaba languages nkoko abagana jivaite yalu jumba bajagala nyumu maloko eba ya brown kati rujumba chitegeza brown murutolo na hivyo gende nakasiro jirabe kwa hivyo bajja kugamba emitwalo kumi kuba medicine osooka kukwata mundala bwoti kano kalabika kubi kano naye kasooka nti abange yino tugirabye kati bagenda kuseera kubanga eryo ddagala <laughs> bobi mm. wine you must understand bobi wine mm. he does no, he will not uh, go to court no e, ebya e, kooti bwoba lwo yabe bamanyi bobo ni jaga ati je nkubuli hmm. nti you study him what does he want to achieve bobi wine ayagala victoria ajisigaz without a challenge omwana atakoze bigezo tebamuwa zero bamuwa dash tiyakoze how have you, have you tested it kakati ye bobi wine cannot go to court you use any excuse not to go to court kuba will be losing nti omwana ye ono omukazi sagala abawagizi be abamu bagamba eh, ekyokubawadde museveni yamugulidde mumoroka ajeyo omusango kati abamu bafiiringa disoriented hmm. mm, ekyokubiri <clears throat> bobi wine is so good to be true bobi wine tonyinza mugamba ebyo no tobisobola why treatment gye bamuyisizzaamu tesoboka ekyokubiri bobi wine ekibiina kyakifuka nga kaluti yomusajja asinze amanyi mu bapolitical leaders mumusabire olukolofu gundi fe meeting ekokasi bikine bamulyako ne sente ono abayita kuba wafatuwa era mwe temutegeera kyagamba nti luno olutalo lw'abantu bano bannamulindyamu abasala ediro bazunga bati bakazungu basegona azunge bamwogereko mu mawulire bano bampuuga nti yasinkanye museveni ekiro onoolabe mukono asuzeeyo this is a mob this is kabaka yekka it's a mob. You are either with us, yes. Noop so, is, so, a, is a, a party controlled like a cult. Habari itakuma wafatwa. Wanga, mkawu, ah, tamale, Yes. Mkawu, chumunte yero olezi. Ah, ah. Mkawu, chumunte yero olezi. Bakula. Ah, ah. Mm. Ya kaita pameka. Walabi ya ntipatesa. Ntipawa nikemi konu. Fatwa. Fatwa. Hmm. dictatorship is efficient nti south korea nga gansi ya musango etawanyanga sausi south teina parliament teinaki webasalawo kiwedde kakati dictatorship hmm. nti mm. gwelabyeyo nti batudde mu semina nebatesa nebaisalbaine balina hashtag yabwe gyebayita we are removing a dictator ate nga naye akolanga dictator anti yalina capacity ekweka dictatorship eh, nti hmm. omuwala agenda ku constitutional square <clears throat> nakolera mu seven fake birthday party namukenya natekako rotten pineapples mm. natekako rotten cake yete wali amunonya nsambu bamunonya kuba yavuma kabaka bacha munonya achi nkubulira lwansonga mm. nti abagizi ba mu seven bwe tumashola ganti ono mubi yavuma mu seven yangena ne rweru na wangulayo this is your problem Iya, ada kata Uganda itu tidak mari. No, abawagizi ba Museveni hmm. ne Museveni naye muntu alina abaana alina abazukulu naye tavumwanga kabaka waliwo abamulabanga kabaka enge tebagala e, avumwe but do they agitate like those of the kabaka nti egaalo who organize hmm. abantu abalinga hmm. bobi wine tubaita ching opponent mupolitics anching opponent akuganya kwebaka aniching opponent ba supporters bese balaba kibi ne bwono bagamba nti kubanga media ye amangu ago media ye capitalize ko buliro kujja ko gota bikola kamba buza boke doye bo bana ba security bo standing but boke is a very dangerous newspaper boke na ina series kuba bakaba nupu yakute ko kubenale ono yasombanga mazi kushalo umubaka wigindi yeyeranga kusomero umubaka rwachi ari kuba nupuboka to tell you these are grassroots politicians booked Hmm. Yes. A eh, deputy inaba grassroots politician. FDC tabalina. NRM tabalina. NRM tabalina. Eh, UPC tabalina. Mm. Nti ndeso nono. But look at the nose. Nti abagola mauliye kabo bali bachi. Era buli kasera. Bobi wanya rese songa 10. tebamujako hope bamanyi bwotuuka ku tv ezimu itemu ya bobi wine yesembayo bamanyi bwomutandikirako bagenda mm. amuterengeyo wano nze gwe babaza nti mirundi alina pologulamu nti ye bwetukola press conference kati nateekako ku social media atutabula tugabana naye egundi tugabana naye egundi bagenda mumwatandisa okuteekako you see the following mwetandise okuteekako kakati omulabe wokasitaafuna dominance mu media nakufunako eya superiority nti abamerika bakwete enyenyi makumi ataano nezizinda kampala temuva mundaki amaze okufunako eya superiority hmm. kati omuntu yenna opponent wo kasita amale okufunako media superiority abakumaze nti wayinzao kati tujja gasoma tv batuvumirako tetujjakola nakugamba nti waliwo akajobojawo emisana hoho ye kagamba ki kalina gwe kayogedde kalina nga kakompeyaringa ebyawano ebyerwanda nekakuteekako omusajja ayogera amateeka gerwanda kooti zerwanda nebona ogenda mukooti ngawa <laughs> akasajja kajoza ensi eno kajobojja kajobojja wakati wesaawaawo emeka nemeka naye idonno idonno that these people babiwulira i don't know ndi ebintu ebyo babiwulira very insight mugende mukanoonye kugundi ku ratings mulaba tekalina bantu bo bayina ani ani gwe bayina you have a problem in buganda but you cannot control bukedde you cannot control buganda programs are you solving any problem so so bobi waini bamafia bamwadde ne miguya kakati eh, anti yabadduka ko nuliye badde yabamafia yeah. kakati Bobo Wine yagaba yes. ya space anti, ayo anti mamuwa ne platform ya media nga mamu promoting wabwe kati ati shukubashiba terminator kumangera wabako lewe kangubole wetu atila Bobo Wine kufuna nini BS na haba gamba <laughs> bini vimuwa ranzi mwabi jewa eh. nenga buli tv eh, na ite metonda buli tv buli ah, radio buli radio yalaga ndi musebe ya wangula ni unyaba duachi ya bako lalale guwabifu lumia konti gindi pafinye buwebuti ngobi jawa wali ina kubija mugundi echo kubiri mm. ti Bobi Wine inaba abantu mu NPS ababa buulira era kalisha ni ye panga panga bamukubira mu koti yakola tali center yali ajije waizirigu was it, did it did they give it to any other person kaino jintu ya bantu bamu bainezi kilizganya kalisha ine kola kana nebobi Wine ya wakama hmm. hmm. ya gana ba European Union yoku jamu mufu mabavumi na bagandi bwolabanga european union commonwealth yeddako america yeddako esente eh, munazijjawo nembagaa nti gamba buulire bobi wine omukuba emirundi eki bobi wine is fish and water enkola eno constitution yaffe egamba nti simanyi babalonda mu novemba nemudda mugundi no kigwerewo ekitali kyabesigi balangirire kati mu kabinenti gyetulinda yemujjayo mm. what it, it, type of cabinet mm. do we need bwana zamu abali tainted bakasayija baani abali sente babahati bano bakitutu nangati kitutu samukwata nga bali mu meeting bagala kuba sente za masanyalazi naye kitutu oluusi oba ngenda nendoza nti omuwayiriza kubulire tugendenga kuwe tugendenga kuwe naye kagenda tiwa president kagenze susina bwemutaasa no. chagwa emillioni za dola bine za masanyalazi would be having power service delivery ati mulikamwa kambabuli nti Museveni bwabavaako ono mwana ajja bba betenda kubanga bano tebali nakati mukyabba ekyagisaako gundi eh, ono musajja wabakina faso kyaliki uh, eh, uh, eh, waali wabula emyaka ebiri kamporowe mm. etaamu yeggweko naleeta ekiteeso nti bakyuse constitution etaamu ziseeyongereyo why do you talk about changing the constitution namuganza because what you are saying mm-hmm. nti abantu abadde balowooza nti ni five years president can retire omwongera emyaka kumi nn are you serious kiki ekiriwo did museveni suffer is problem ne debate yabadde mu parliament kkiwulira kijjawa mwakola ensobi mm. nti mwadira parliament gye bawangudde neekomawo mumasikobaka to the constitution nti parliament ya uganda teri dissolved parliament ya uganda tevaawo kakati bano bebawangula mu kalulu boogererani mm. mm. kyovula abaleeta ebiteeso ebyokufuna sente bensibirire we would make it clear nti mu america the president erect ne president aliko president gwe bawangudde aina byatakola nga tabuuzizza ono kakatetasumu imagine esenario purezidenti gwe bawangudde alemereko okutuusa ddi okutuusa lwe yalayira isiti practical gwe bawangudde okutuusa lwe yalayira omanyi nti moi hmm. moi purezidenti yagenda ne saida bumba nga moi alayira gundi ali mu kagaali k'abalema kibaki yagaa nti the time for roadside statements pronouncements has gone gundi president nabagati kati mumukubira chamanye muiba mukubetaka nebabuze kati mumukubira mumadi mwagala kuvuganya mweka tikaneba za bakano nachi kwenda nyumba yako ngabagamba mwe muyeri ategese ne chemisana bana handinge power bulunje kubesha abo chiri elaborate hmm. osoka kugenda bombo ne bakuvuga mu kitwa kitali mu muliro noleko kwa kamanda in chief bakufurumiye muli muliro i don't know the process kaati baba nti ekyatukozesa eh, bwe kityo we did not want any delay we wanted me to hand over power ono omusajja wegambia yakolaki yakubira ono namuga nti wazalibwa n'omwaka gumu hmm. njagala ejje mu state house lunyumye wayize enaku meka nayakyuka president must remain in power kati wewunya ati eh. e malawi bwemamala eh, muthalika bwamala okuwangula akalulu kirima namutwala mu kooti ne lazarus kyakwera kooti nemusazinegweba eh. akalunega nti akalulu bakaddemu akale eh. kooti egamba nti akalulu eh. bakabba kooti yavunanira kuti komishoni ega nti bategesemu nega nti akalulu mukaddemu mwena kukimwaga naye eyawabira mutharika yali vice president we naga nti era buli omu asigala pulezidenti asigalawo ne vice president yasigalawo electro commission yempyetegeka akalulu akalala nenda choto chiraba anti chengubulira nosikala ngogo president eh akamba kasaziza am eh. bagera feka ndi gonosika za ne vice president yakutwa bagana mwabalo kali mwa zomu kazomu hmm. no gama ndi ndogo bagana ndi ndogo nonze mubanje abadde wakana nga yayi na genda oyinza okutuusa mumbaga gwe ah, anti omugyewo kati olina gwolonze mubanji olongoolokose obufungo <laughs> eh. <laughs> onayinza okukiriza <laughs> eh, ekyo kiri mubamayembe abamayembe bagamba nti genda olete embuzi tugoke nga gogera luyembe negakukiriza olete embuzi bagoke kani tiwaka nti president has been defeated so why do you allow mps have been defeated to, to transact business there must be an amendment that the parliament mm. after election can only come when there is a crisis but not normal on whose behalf mm. are you transacting a business are you representative of these people no government umbaka parliament mu last year agulashopinga ava mu kibiina ekirala nadda mu kirala Hmm. Eh, eh, eh, kiriamazo kyono nagendere mukiralaagendeemukirala no we must have amendments actually kakati mukino munteeseganya amendments ebisibyebitukubulira hmm. nti batugamba constitution ya uganda ejja kubeeranga ne review every ten years hmm. kuba tirina kyeyamaliziza teri constitution etamaliziza eyaffe teyamaliziza why because of history kakati nenkugamba nti abasajja abo bagala nnyo sente nze ge bagibbiramu egundi bazibbiramu covid kakati ndalabirwamiramanga akomawo tekalusu yakomyewo naye ente zino bazijjawo ezirwala ennyo kalusu banange kitange mm. yali musuubuzi wanze naye nti zino zibalabirira obulungi oba lwamiramaenkoko tezikyafa kipumpolo namwe eh, mulimba eh, eh, olaba nembizi tezikyafa swani naye nte ezitavaamu kalusu kalusu wa myaka kumi kalusu wa myaka <laughs> nedda bannange nte gyemwazigula ezombi ude kunya enyankole tudeyo kunti enyankole ezitalwala kalusu bwezityo tudeyo ku nyankole zino zirwala nenkwa neza museveni neziva enkwa because people want to trade in this nobody can tell you ti when Bobby Wine withdraws the case, another one should take it. Hantu kude kwa kwayo. Uwele mayambara ya badaa saba. Mbili, mfiri. Uwele mayambara. Kati wani waba fuda haba mkozesa. E, eh, Bagala kumbira u. Mayambara ya badaa saba. Nga agamanti. Uh, um, Yali wa kumeka. Le, ya semba. E. Eh, Neka tume. Uwele, uwele, uwele, mnana. Wale, wa, mayambara. Kambi. Mayambara ya semba. E. Ya semba la dala. Kankubole. Mm. Bwe bawa wabila Bobby Wine, ntipako za apiru kuchibina achi. Chaitam. Tewali mulamuzi. Mm. yali asobola kusasaamu kibiina kya nuupu ye bobi wine went ahead n'aligisitalinga abantu benomination n'akola lisik nga yamanyi teri mulamuzi munnauganda asobola kusasaamu abo bonna babaka nasula mu nyumba ye kubanga nuupu eri ku violence mm. es kakati when you do this kiri bwekiti timuwalawo abadde agenda mubusisita nebamufinyisa olubuto togaa nti yabadde agendera mu baasi abasipeso bamutwale his methodology the issue is is no longer qualified kakati oyinza kuleeta oyo esomo nyumayambala why bobi wine ye kyeyabakoze kiri kimu benki gyayonoona yisu teri nti e, e, gunde method nti obakyusa balooya bamuliddemu olukwe ali ku benki and if he so, executive bugwaini uh, agendele kono na mwanga okusinga ni kitongo la chimazi i want to tell you limauji bugwaini limauji na ba military police emyaka echi sema nga military police akubi muntu luji ne bagandi mukazi wange atomero wa military police atenga mukazi mukazi munne hmm. ningamba ndikakati najja kulowoza ndi waliwo ekiriwo wa military police simanyi na mmanyi tebamukuba masasi tebakolaki the matter was hundred ani yali alabye mu history ya uganda abamisale polisi abali kumpingu tezimi abamawulire ababakubisiza embooko bayita mm. bamawulire kati kikyatayonoonye ne judicial agyonoonye has put you so, so on a self destruction anti kyenkubuulira tikati mm. abalamuzi mm. abalamuzi judgment yenkulu mm. whether mayambala or another person as long as you sent bubweni mkalubamu wangula ye ya shimaze kati okuli omusango sangu kono ilamu wa chirala otekede mm. no chikibweri weyaba kuatide yeta nabaka ambako mbo, mbo tu proceeding nge government ya abu balu ya vabi chino che chikuru e chigodo abasea munga bali urusani e, e, ya luwabu umana we chenjo na akanyuga haka godo nebe kaba katu nubayi wa mjue bobiwaini omusango yagunyeyotebajjamu kikodo yamaze an even if you get another petitioner the issue is unless you declare bobi wine as winner contrary to this yaba abamaze sikuleta muntu mulala sikuleta baloya balala no this logic niba nabali basente sibwe bakola abali basente bagala ekitambule akati awo abalina amagezi ffe tuyingirawo bobwaini akolera ani andi nkugambye hmm. nabagambye ebintu ebyo kati ffe abalina amagezi ffe tujja judiciary judiciary nze njijja mu kateebe nti you make your seat announce mm. he has withdrawn his case is his right let us address the issues the judiciary bobi wine is a beneficiary of the judiciary exactly bama la kudikira linga by election question by Richard, election Richard Richard Butera Cheborioni yes. no lamzuma Bobby Wine beba mleta bwa mungali dewe ya lazewa yageza mkoti era eh hmm. koti era DM Musa Sekana yes. um, era ye ye ye, ye ya Bobby Wine bibata ani hmm. abata hmm. but the government said there has no capacity to raise these issues why don't they have capacity? Does this man who is attacking in the church was married in the church, was baptized in the church? tebakirina batugoba netugenda nebaleeta abali basente bakiwanda baddombo nekati badduka dda ndife tubakolere baddombo bakiwanda nebalya esente nebadduka nebatululyanga nga bawa bakuzase nono mike sibanyikenge mike nomwemotoka ya milioni lukaaga nze nabakolaki emotoka emilioni lukaaga tamaliwo bagikuwa ngaerambadde ngambagunkale bagikuwa ekuleme mbadde ngamba gundi ono muganda nga nvuga nemugamba nti musisi muzizo nagikolera tafuna abasisa bebasinga okukola emirimu temuvaa mukalidinaali teri papa mukazi bagamba mbu jesus kereziya ye bwati bweyagireka abakazi alina we yabakomye bamaliya mangatale eno naye ati that time abakazi bali tebabalibwa is it the now the case nti mumbeera basista musista eh, akolera ekintu tofuka kalinaza nti abasekula eddagala mu ssabo nabo balina emotoka ngaezo abasabo abaganda ezibirako ne number 1 ne number 3 kwaya mu kanisa nyingi kwaya zezireta abantu abakwaya bafuna sente mmeka ba anigo basusula <laughs> buli lw'okolera ekintu hmm. n'amaanyi gwe tofuna neva hmm. ababbi be bafuna mu kintu ate bo bano nze kankubulire sudiru nga yampise ngaba mutabani wange hamu nampita nebangani ne president yakwetaaga nsooka wa sudiro kubanga sudiro akakeka gwirawo eh, eh, jamugani hmm. nebizibu taata akugunda hmm. president museveni ajja kuŋŋanti gende wanalwesa akuba esente bantambulize emyezi mukaaga kati nsooka wano gyekagwirawo ezitalinda eh, era gundi abanakyobe bakomyewo mu miso era bamuli bubisebu bano tebagenda era bakomawo ne bakulwanyisa this is why bobi wine amamanyi bulungi taliddamu kukola nabo kyobala bajja batawanya nnyo E, e, e, kati ye bobi wine ali insulated from them anti tekyaddamu mm. kukola nabo abamanyinaye kati yabawangula <laughs> having injured them mm. hey. abazanyi buli mu nebazanyi bamubabbako ah, ah, Bobby Wine bw'omutunuli enzannya y'ebyobufuzi ya kimerika yennyini amerika yagala ntigenda kuba saddam hussein alina ebyokulwanyisa ebya nuclear ne bakuba the big gund basanze omudumo gw'emmundu ne bakuba alina chemical weapons bukedi yatukubiranga ebivu alina ebivu alina byaliyo byaliyo so bobo ne byayogala tebiriiyo anti nkugambye nti hmm. baba alina capacity etambuliza abantu ku bunkenke noliyega mutunzi wanjaga amerika emukimyeyo Haiti yabia kalulu tumichimie yo bobe basala we chintu media yabwe batambula nayo tebali kumberizi so so so bana uganda tebafuna mu bobi ah, ah. waini a a tamalei anti jengu bolira fa basubira uganda mpya bobi waini siri bobi waini siri forma bobi waini zoti reforma no hmm. ha, wa, what does he stand for which he could changes kwebereramu eh yeah kwebereramu what proposals does he have? Uganda impia, hey, eh, just Uganda impia. How many hospitals has he visited? What is his blueprint on a uh, good policies of government? How many times have e, you e, eh, said, to be a have you seen the message condemning corruption? I'm doing more opposition work than this too. Why? Baliba Batia. What the Bobby Wayne have been working on in AI Abatia? Bam Kuba. How many Bobby Wayne have been working on yageze mu parliament talina eh mm, baategera baategera nti bwaba umuganda wangena mu parliament ekibina kyekifuga kagane bakomutegera <laughs> nayina neka ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ku sharia ku mobu fatwa fatwa <laughs> itaba sharia eba fatwa eba fatwa atifikira fatwa hey. Eh. byagala ebikolebwa eh, kati mujewa fatwa bazigondera bakazungu bano abazungu abanamulindyamu omanyi namuli linnya lya nkima enkima eh. yewaana munamulindyamu nomwe musirindyamu jenda mchezo hakuna chisanja nenga nga kwa agenda 2026 agenda 2021 twagiseeko tuli mchezo hakuna kisanja mm. um, atuliriza kumukuta webali kwanti natera kumukuta kuoli mm. okay um bwetu no betuli mbadde nkunyumiza mm. nga nkugamba masters of deception kanuka kadi yes mm. nti kubabazanyira ina ali mubajizanyira ku deception mm. nabaga nti bintu biri bibiri kubazanyira mu seven tuyina ekyo tuyita deception tuyina ekyo tuyita reverse psychology mm. nti deception olina okuba omugezi ennyo mm. olina okuba n'abantu abalina obwongo ogenda bugiri otambula nga agenda entebe is this car anamateka or not abawagizi ba bobwid babagambyeanamadikaanti amadika era terikatalyegikiriyalingiecya eh. whois quiet hmm. why is everybody quiet mm. kwa amadika temara gatuka hey. Eh. mm. kakati revenue authorities where is the minister of information and national guidance Jari. is it an amadika is it what asidish why bali haba sajia baba sajia magiza amamerika ntibulikuwa la vumuntu wanu wamanyi ya gule nyumba ne sendi baina sendi ya buweru Mm. kakati gwe buli wakwata sente zino zitwala ebweru you become a citizen of that country and then knowing it bwe kye bakola bakwata sente zaabwe nakukwata ate mu bulaaya tewali akulimba tojagula ennyumba ng'ogigulira mu mannya ga mirundi nga gwe semakula babamanyi kyobulabe everybody is quiet but your sanction is it will come a time when museveni is speaking alone naye nze mirundi atalina sente bweru atalinaki kuba nze mbeewuunya ezamubutu nebazikwata ezagadafi nebazikwatirayo ezabokasa nebazikwatira nterayoki walabe kasonga alina sente ebweru fidel einayo kakati kasitoli kirizaerunezabanezatugambe zebakwatidde manira bakwate simanyiwa bebaziteka lwaki basinga bazireetawo nebazinvestimubutu bamubuuza hmm. aba world bank hmm. nti lwaki ojja okwewola ngaolina sente nanga nti bwe banategeera nti nze mbawoza abakongo tebajja kunsasula hmm. eh, naye zate bano mbagamba nti sente zebayina eziri mu makutiya bazirina eroya eh, was given 8 million dollars bazirina wano eh, oyo mwendo oyo bwe yamaze obba kubamunaga nina nebirala njagala sente onusandebawadde abamuli 3.5 billion 2 billion nowemeka nze gwe batanawa bakuwe Eh. abantu bagende bacompromisinze mm, mm, kubanga ebyono bagamba nti omuntu akola kyakolaoyagala ah, nzenjagala compensation tewawulira wano mwenda nga agamba mm. omusajja bamusasule kuba sikyaddamu kukola naye mumula ndi muto siza kuddamu kukola nabo bankubira bwereere bategeera nti ninanye pulezidenti njamubuulira tebakola bino na bino kakati katonda anyambye mu myaka musanvu have been proved right ate nga nkomawo gwonyekanyuka ku lukalu alinaoddayo ku nyanja okuvuba if a crocodile throws you out of the wreck is of throwing you deep into the water can you go back a fishing ndi musiru yinza okuddamu okola nabo wakasukibwa ku lubalama gwonyekanyuka eri nze yankanyuka ku lukalu nze nkyazireyo era yesu anabeera naawe lwaki katonda omukema emirundi ebiri omasoma akatabokawalipropaganda mubabazanyiranaye nakawandiika ddi Uh, masters of deception eh. ndasomeza biri mu ta november ku birthday yo eh. eya 2013 eh. myaka munane egiyise okay musanvu munana giyise uh, ku page 6 ekitabo kigamba nti bakiyita masters of deception uh, joseph tamala mirundi uh, ku page mukaaga wano tools of propaganda bandwagon yeah. this applies to target of group that can easily be manipulated into embracing a newly proposed idea it appeals to the emotions rather than to logic. Yeah. Fancy branding. Mm. This is done to create impression that a certain personality, certain personalities are more gifted than others. For example, uh, the Ugandan media uses this tool to enhance political mileage to particular individuals, who in turn can influence their target group. When former President and presidential candidate uh, Jabir Bidandi Sali opposed the amendment to the presidential term limit provision of the 1995 Constitution, the media branded him a veteran politician. This would create an impression that this uh, that his position on this matter is out of national concern and not and not self-centeredness. Bidandi Sali who himself had presidential ambitions, predicted doom if presidential terms were removed. He even suggested that he he even suggested that what he called the third way alternative, which entailed that instead of amending the constitution, President Museveni's term be extended uh, for more years so that he can exhaust at once. But this was not a political, this was not practical because it lacked any constitutional backing. Besides, the prevailing circumstances uh, did not require inserting a new constitutional provision to that effect simply uh, to benefit Yoweri Museveni. The same Bidandi Sali had supported Museveni against Dr. Kiza Besigye at the time. But the media did not recognize this veteranship in politics because they thought it would work against their preferred candidate, Dr. Kiza Besigye. Therefore, fancy branding is invoked if um, the propaganda machinery wants uh, to use it to advance its strategic interests. Several years later, what the veteran politician predicted about the constitution amendment has come to pass. Sub, has come to pass. Subsequent events proved that he was paving way for his presidential ambitions. The media in Uganda has also categorized personalities that are intelligent um, and to the contrary. Those who leave government and oppose government are patriots. Those doing the reverse are traitors. And to do it out of private monetary gains. Okay? whenever the media wants to use somebody it creates a name for him i remember terms like incorruptible judge uh, but who sentenced anybody for corruption offenses during his legal career uh, there was a computer wizard who failed to manage a university <laughs> onogera ku ku ku uh, uh, uh, that is a gamble eh kali baptism mm. abama wulide mupropaganda incorruptible judge bali ba ye katusi ee eh. ono ndo zeka kubaita katusi yes. kubaita incorruptible, incorruptible judge. judge computer wizard ye Yori. professor bari amurema ee eh. ok ne yes. tuja wano there was independent minded uh, ne baje wano they always the smart dema, mkula dema, dema varik john luchamus mavarik luchamus uh, the man ee eh, who the has man. never moved any motion rallying on, on the issue of yes. freedom and uh, and uh, uh, there is usually the reliable Mike Mukula, radio yeah. listeners to Buganda radio, to Buganda's Central Broadcasting Service (CBS) have heard phrases like "nanta kubirwa kusimu," meaning that one does not receive telephone calls uh, ah, nantalinnya mukatebe weta nantaweta la bingi nnyo before the 1966 crisis the kabaka ika propagandist uh, tried to intimidate obote using such phrases but like any other sensible individual obote knew that these were mere comics carrying no meaning when he attacked the lubiri those who had vowed to ally with mutesa woligo wendigwa uh, to uh, gallantly fight for him deserted him hence uh, this was just empty talk or sloganeering <laughs> when obote soldiers opened fire on, on the lubiri Mm-hmm. the Kabaka's allies left him to tussle it alone. They even amended um, their earlier commitment from woligwa wendigwa to complete the mean nga, nga tewali mayinja woligwa wendigwa nga tewali mayinja e, eh, nga tekannafu e, eh, woligwa eh, wendigwa e, bakyamendinga woligwa wendigwa nga tewali mayinja woligwa wendigwa nga tewali mayinja woligwa wendigwa nga egondo tennafu we were flattering. To make matters worse, the very group that had vowed to ally with the Kabaka eh, crossed to his arch enemy's camp, the Uganda People's Congress, after his defeat. After his. Uh, they came up uh, with another phrase that uh, siwemuka siwemuka nga afa n'omwami siwemuke abaganda baga siwemuke yafa n'omwami eh, eh, enswera etategeregera hmm. defeated king or something okay mm. kakati nogenda ku kibaita right to belonging hmm. this is a tool to appeal to children's identity it in its method to target the groups is made to believe that the matter is between our right to belong to those against it for example Mengo has come up with Nsonga songa that it has vowed, um, that it has actually showed uh, the basis upon which propaganda votes uh, be given. This method creates an impression that unless those belonging to the social group gang up jealously to protect their values and norms, uh, their future is at stake. What, what, what is more, the Kabaka Ika propagandists came up with the ant hill theory. In it, huh? Eh. Buganda was portrayed as an anthill uh, with the queen surrounded by ants, Buganda, as well as the termites, the gods protecting the hilly territory. In protest of the mango functionaries, Catholic the Catholic Church's late Archbishop Joseph Chuanuka had come up with a new uh, terminology, nave. In mm. a barua tried to summon one, mm. in barua tried to win a turn of one of one of one of one of one of one of one ya Joseph Chuanuka, mm. eh, Joseph Nakabari Chuanuka, and Peter Vignon by the mm. e barua ya kabi. Mm. By it, ne, umenche ya bakola, eh, Chuanuka, eh, and Chuanuka again, the Kubulang, Baba Basoma. Ba, ba, byebajjera e lancaster abaprovokinga olwatukawo eh, abomukabanyire bamuvuma eh, olinga enkima olinga kino lwabidongo obwo hmm. kakati agenda okufuluma ebweru ngaobwaji busungu lwabidongo bulwadda nga baddedde emotoka ye eya bens bagijemu omuka bagijemu nomunyo muyingeni nalioka afuluma bulange nakwata sapole nzirukavu najiwonekera ku bulange bwati ti abanvumye amaloboozi aganvumye ekisenge ekyo kirirwawo nga tekitulwamu yatambuza bigere nagana emotoka yonna neyetulula kabakanje kana nagenda erubaga nasoma sapuli bweyali agenda okufa nga waite ennaku ssatu yabagamba nti mange biikira maria ndabikidde ngenda nayendi n'omusango gwendese ku nsi ngeza kuwawaabira mengo yakyogera bwe ndikusinga mulimanya bwe buli nsinga mulimanya anti bamuteekako mukomusajja teyagadde mukomusajja bamugobe the first archbishop south of the sahara mm. sebu omulamuzi omusiraamu kakungulu yeewonya kerezia akasajja kagamba nti nagoberedde mukazi wange kagere ku kagere ngenda okutuuka mu lujja mu dirisa nga disika evuga okukamala kakati kooti nesituka yali ekulembera omusiraamu negenda mu lubaga erubaga nibakagaa nti yimirira awo nibayingira mu ddiro lya sabasungu tewali kyebayogera nibakabuuza nti mutwogeddeki timugambye tilwaki wayagala mukntiwama wayagala muka omusajja lwaki tebayogera kalinabo bategeera nti distance emu kasobola okulya lyetwogedde nekapruving tiwekasinzira okukolaki hmm. kyonoka nakanyigira nnyo kaliku lubaga okomanye nti kafa kalwala obulwadde obuyitirive nnyo bagenda eh, kyonoka yali muntu kiboneka yali ava e masaka omusajja diisi namuyitako namukuba enfuufu manke kiboneka ali mu benzoyali muddukavu ngase musajja mulungi hmm. naye omanyi nti yavuma kiboneka manke diisi yagwa eddalo nasiba ebintu bye gavana omunoonya nga ali nairobi <coughs> edalu e-, lyamujja kuno paka nairobi kiwanuka hmm. aba ali masaka ne bamugamba nti abambo wabakabaka bajja omuwala ebulinda e nti kabaka amututte e mu lubirira olwawa mm. olwenkone <laughs> waliwo omusajja yaŋambye mbu ekibanja kyange bakibya okulinaana olubiri naye njagala nkikuwe gwe wama <laughs> gwe bajja kutya ati omanyi kiwanuka kyakola kiwanuka yasimba emotoka mu lwera nakiikamu emotoka ya muteesa namugamba nti omuwala oyo mwagala abakatuliki tetuwasabu we tutyo ojja kujja ogende waabe omwogerezi ngaagamba mutesa yamugjeku omuwala kiwanuka yeegyo omuwala mukonvu ya mutesa naye nga yali tenywa butese eh, eh, eh. kati abagamba timbula ennaku nfe biikira mali yagala kuntwala namuloosi naye abawa condition one nengeddeyo bakalidinaali aba temuziikanga nga temulabye kalidinaali ngenze kuwawaabira mengo bwegulinsinga mulimanya gwende kusi kuwa mtesa ya kala kumukwata mm. ya lagira pa mkwati amule mesezo mwara hee mm. na lagira pa mkwati nga ayusiri za barue kapaka ikai jita sheer nonsense mbarue e barua yachi wanuka yachi wanuka mm. kwa kisumida bantuan tuja jida wanuka nga wafa ubati la kuboku wa kapaka ejo ishima ilo gambo wana wachinoi mutesa kuyaduka yadukira wa lubaga nalaba ku mulambo gwa kiwanuka abeerubaga be bamwegandula yafaaza muyaddukira naye tebakyogera era mu kitabo kya ssekabaka muteesa avumira nnyo ekibiira kya dp akiyita kyabakolimi eh, eh, singa eh, ekereziya ne dp tebyaliwo obwakabaka bwange tebwalifudde dp is a part of the cast word kibiira kyabakolimi ate basoma ate nte nabagamba nti ekyo ekitabo baali kikyusiza ne mu luganda why ekya discretion ee eh, mutisa spoke his mind babikweka anti babikweka anti anti kubikweka kwa kubi let somebody mukisome mutegere babikweka how bitter he was mm, nze ndayo copy era nze mbabule singa abo basome kitabo kya sekaba kamutesa mm. tibali ze mubiru bya mengo bibazenyira mu bobadi mutesa akugamba nti bweli ava mu rubizi omugongo gwekaka nenga namazaka kunyika takalina mutesa nagamba nti twasanga embogo naye bali abasajja bange nebazita mm. nebazitya nze nali nzimanyi naye mbagamba nti zijja kukolaki zikweka obuufu bwaffe mutesa kuga natuuka ekiseera ngaobota agambye ti amukwatako yamanya kyamukolya kuba ali hevery amut netukweka emundu zaffe twalyanga lumondo agaze tusigala basatu aba atambula atuuka emityana musajja namubuuza nasa musajja namugamba tewategedde nti omutanda yasuze wano nti azeeyo n'amagye nga amagezi gange balowooze nti kubakuganda natunuulira natuma omuntu ngaayagala kuyita kenya akaato kange nga bakasiza ku nyanja onoza ne uganda nali nesula mobert tanzania enyerere yali nkomeza wano kuba mujega tanzania ebikumi ebi gegamukugakuba olubiri yesigajja wano mu 66 kakati mutesa nagandi nali nsigaziza ekintu eki kuyita congo era abayekera bamukwata abekongo mm. bamuyola okutuuka egerya bulungi yagira munyonyi ya migugu entebe omanye abadde kapurezidenti wa uganda ye purezidenti wa uganda akyakomyewo wano naye yali munyonyi ya migugu tewaaliwo enyonyi endala emutwala bamutwalire mukago puleni nalandinga entebe gomanyi kyekitegeeza ensi gyobadde ovuga nga oli munyonyi ya migugu tisibiba jokers wy tebabimanyi mutezi agamba nti bwe twali tutambula ekiro sawanga nya etaano nitusanga abamaje waliwo kafyu nti olwokuba nze nali kamanda in chief mm. abamaje nali manyi n'ebibinja mwebakolera kubanga nabalabira ku miyondo gyabwe nebatubuuzamu abasajja basatu abatambula ekiro mutemunawulya kafyu mutesa nagamba nti nze nasooka okwogera bano baali bajja kutamattamu nembagamba ebyakafyu bya mutesa nobote mm. tetuli basajja bano ekyalo tugenda awafuddewo omuntu tugenda kukuuma mm. nti abaseka nibaseka tebyamutesa nani era yakugamba mutesa agamba ekyanyamba okudduka baali tebamanyi naye olwo kabaka gwebatwala nokugula enyumba mutesa ekyanyamba kakati tolaba ono byategeera nti bobi wine aleese emmotoka hey. nayagala azanya akabadiki najjayo ekikaddimbu bakisona <laughs> gonde etafaali lya etafaali abantu e, e, teryagenda kufeera kati ku ttafaali e, lya olaba nakubacapa mu nyuma n'ekijjawo kirozirozi fwatuwe miaka namu mwenda ya kwa tebi hapa vitwale wa museveni ya mwesteni miaka namu mwenda kwa jina kwa kutu singu kirewa tulagewa na kubeshi hapa mnyuma na ichi jau chechi mungu biyante kakumu kubiyamfuri wa manye nyewan bachi hapa mnyuma nalwa chisamu kwa lagana na mabirizi kwa mabirizi ya achaba anjo no msangu kuchari yomu kwa ah, mabirizi ha, ah, hmm. mabirizi don no mabirizi mabirizi hapa kwa sa mabirizi hapa kwa sa bumi wa hii I want to tell you do you believe mabizizi yatwala kwa musango kwa kapu ya 75 years mm. Yeah? Mm. in East African Court of ni bachikiriza o sponsors mabizizi mabizizi o mayinti zi yalia neri PM ngena muwabila simanyi yande budde ni mga tugende kwa vuma kabaka mburi swaitani <laughs> nyo nze sifu manga kabaka nakati omisango kuchario katukunga baganda bakubeka sajja kwa bakwasi umikwe meenga ba mutumie nakati achaya garukula ba kubanku nemu kaji reze samo nizizireze bank statement za kabaka samo nizireze umayinti hmm. midi ya jenku gambi nje fula gundi yoyo midi ya kufula wote kerenti ba mafia beba kulimu mafia ekuwa publicity nti oyo omusajja tebamukubako kupikapo nga gitutte emabega bwati nga gyozeza ebitabo nga bitwala mu kooti eh, supreme court yes buli walaga publicity mm. buli walaga publicity bamafia be bamukozesa kubanga bamafia bwe kyebakola museveni tunalya tutya sente ku museveni nti omusango mugutwale mu east african court of appeal we need defense bo babaza mubaze mm. thats why eventually beretedde bobi wine ti bobi wine bamutunulyanga ki nabagamba naye basajjamu kamba boozi oyinza kugamba mukazi wakuula abasajja bwakuula owamaje nagenda naye eh, hmm. kati bano baleeta bobi waini museveni abawe sente balina kyebayita tube relevant tumuzeeyi dekulure nabagaa nti kenya waliwo omusajja nga mwita makatu makatu yali muganda wammwe wagundi hmm. wammwe makatu is to create trouble for mwe and solve them mwe agenda okutunuulya nga buli problemu yonna era yagisolovinga ngaokimanyi nembabazi yali afuse makatu nti abasuubuzi waliwo lunakwamirira lyaŋŋamba wala mirundi webale kunsabira munange ebyabasubuzi mbimaze bano bakasita lubedima nemubuuza mubimalidde wasaturday tubimalidde ewambabazi nemugana mbabazi amaze obaswaza uhuru kinyata amaze wano enaku satu nga amaduuka magale uhuru kyenta has left lomusolovinga problemu ukimanyi nti ukuri kyata bwe yajja bana bakasita bagala wa maduka bagala wa maduka mm. bagala wa maduka why sita mwe ng'ebintu bye mubiyita mu mbaasa temwalisabye n'okusaba to meet the kenyan president mm. yes they wanted to embarrass museveni bwe wajjanga wano abagenyi besige nga yeekalakaasa besige yali alemedde nayo ekyo ekifo bobi wine yakitutte eh. nti nagenda bitukolagenda mukulayira ngaabayiwa ku luguudo buli kaseera anti yabagambye lumu lutalo lwabantu nabagamba nti mayinja yali tanaddayo wa bobi wine nga bobi wine alina mesaje ku simu ye nti mayinja fe tumutumye ajakukette takumyewo bukumi bobi wine yamugamba kinti nkulegedde bantu had already received the message Pumei nos chifres e dei briefings every day. O que vamos fazer? Security. O que vou dizer? Só que a dieta ali com bantu. Com a com ah, a mafia. Antes com o Gambia, antes a qual tipo da a América. Antes com o Gambia. Indicar tinha que dizer. Bobo ainda vai mangar. Antes com o Gambia. Then que o motivo de ir para a Gambia. If we want to defeat Bobo Wine, mm. defeating him around the edge, one talk to the Americans. They want reform. They want to change. bagala engagement bwanekalakasa mukibuga nojayo emamba abamerika bajaze kuba ntizitta abantu kakati agenda kutayire ngaawo tokwata kunazaalawo okujako ewaffe omusajja bamwita lwabukyokyo lwabukyokyo nazaala wemanyife mbaganda twagala nazaala wabere waka akubuzako emirembe takulaba naye temulabagana akwekweka akola atya nebwemuyisinganya mukubo kyobulaffe tugamba ntie omuka omwava atomera amera amayembe nazala abuuza e gwe ngolukoye lujudde sere ate omuka abadde tantomedde anti asooka okulaba munne yadduka kakati hmm. ate ffe abalina lumamyo anti nawe oli mukika kya benzi kati ate ffe abalina lumamyo obuko temuli mulumamyo hmm. aa ah, ah, obuko temuli mulumamyo nazalawo omutwala mulumamyo lumamyo temuli buko ne muganda yakyawa obwavu omuganda avuma obwavu ati lwabucyocyo hmm. nazalawe yali abeera waka kakati uh, twavoide ha lwabucyocyo nga abeere kalagala ddayo atamidde kati mukazi namugamba nti oyina omukazi ekalagala naye nga lwabucyocyo lwayagala okkuba omukazi yekweka munazaalawe <laughs> najja ewaffe namugambaayo omukazi ngaiko kamu nyazaala aya nti nga lwabujoje tasobola kuba nazaalawe hmm. namugamba nti amaka gannemeredde mirundi nazaala wange nemesiziarwakitaawo eh, nkiita lwabucyocyo siyole namugamba nti genda omukuba empyezi <laughs> tajja kusula lwabucyocyo yakuba nazaalawe empi bbiri nazirika bweyazuukuka yagaa nti baana bange ngenze gyenvudde ndabyeyo abazungu lwabucyocyo nazza amaka ge mu ntiko njiyita lwa bucyocyo si yole omukazi yatereera eh. ngategeddeaaawe eh, eh. nkitegeeza kati nze nja kufa naye omukazi weyavumanga lwa bucyocyo nga yekweka munazaalawe lwa bucyocyo tasobola kuba nazaalawe mini namuga nedda banazaalawe empi bbiri olabe ngaamaka tegatereera lwa bucyocyo yakuba nazaalawe empi yagwa ku ttaka nbaana bange ensibye every time i hear about mutesa's story tears run down my cheeks upc yamusema kula yatukola bubi nnyo ah, ah. nze serinyo obete was provoked eh. njagala obabuulira bavuma mm. obete okamala mm. obete bamuvuma bakawunewo bakumba wano eh. fe twayigiriza obete okwambala empale ne badira empota ne bagiyita sabulenya nti maama we mm. obuti tolerate these people obuti eh, yali tolerant nyo abantu abakwata emotoka ya bishop nebagikula mu bundi twatandika eddoboozi lyobuti wanekirana ng'abuulira abantu kiki kyalina okukola nti bannange twagezaako netugumiikiriza twagenda okulaba ngnga ah, wayise omwaka mulamu eddoboozi twalitaddeko wano ekiraba nti ah, tebaliwulirabotinaga nti aaaba tebijja kusoboka bafanna bwatyo yalitega okubalulabakabaka yekka baali bantu eh. abakabaka yekka sibali bantu kauti kauti abakabaka ikabagendanga mumwanyi nebano nobusajisaji busisi buyina enyuma e, gundi myufu nebabuyiwa munkuŋgana za dipi beni eri musajja nyo abo basemwogerere nga omuntu addira egunde addira emotoka ya kibisopu najiwamu omunyo nomupiira nagujamu baali bantu abo bakabaka ikaanti balwa bitongo bagunde muko uh, honorable Basad, we are a message you are going to Who are the mafias hobnobbing? Who are the mafias in government hobnobbing with Bobby Wine so that we can distance ourselves from him? I think about it. Bobby Wine is stage at age of Aku, Nadam of America. These people lost him. The moment Bobby Wine contacted, fell into the hands mm. of Amsterdam, now we have a Dukako. Chovala ntibamu kubie, nata tuwala mkanda kwenomu mm. Hmm. mparlament. Eshibina bachimujeku, kakana iche ya koza afugira kufatua. gusala eddiiro hmm. yingira ku gavumenti ya museveni olaba enamulindyamu bwe babaleeta bannamulindyamu hmm. nkubuulidde ekibiina kifugira kufatubwaeeoiticalfomsweneed eh. hmm. gavumenti needsando wakati ayina one election jamu yamba to draw for everybody mm. onukuwa gamba agenda kuwaba mm. yafuna bulubimeka uh, ah, uh, ah, eh, eh, um, tone jofra wana yama ah, yamba yafuna bulubimeka kasa mfuka yeah, kakati ya wawaba nuhuzete wawele na mbaru yes. mbaya gado kwe dizo mzambo o oh, wanampereza mesaji na ngamba I am reading tamale mirundi's must of deception right now what a coincidence yeah. tugenze okusoma ekitabo no mumaaso eh. nga nga eh. owana ewaka ewuwe mu library ye eh. ah, ali ku kitabo kyebaita masters um, of deception nga naye kyasoma era gendi wate coincidence kubanga naye kyaba nasomakubanje nasoma propaganda nti kubebazanyira nti mengo egenda netula nemusekati bwainga tukoze bubifa abadde balina essuubi kyatuwa uganda empya ah, ah, anti nkubuulire hmm. nti watis bwabatuuza yabagambye mugende mukolere abantu watis the, the, the fundamental shift mm. of Bobby Wine from the current policies of government. E, eh, Kambuze chibu za kisemba yunga eh, tuwa kumpeo. Yes. Mise rondo la Bobby Wine. Miso. Na, na ye muketa. Miso. Mm. Mawa wa zina. Ni nae mishu kibia. Uyakala manzi. Why? Uyakala. Bobby Wine ngeri jia kule mila kama. Uyakala manzi. Ngeri jia kule mila kama. Na, nange mbatia. kubekulembera kaluti e, abo kaluti seri mukulowoza nalaba omwana e. atudde ku mupira bwati nga gwako omuliro abo abaana batya esasi omuganda atali muyegereze mm. nga aweza emyaka okuva ku kumi na mukaaga okukoma ku kumi na munaana mm. nga talina parento kare mm. tatya sasi mm. ne mu kitabo kya pulezidenti akugamba mm. nti nayina bakomandoozi mm. nenga bakomanda agenda nabo ku lutalo ne bakuba palaks bongo mulimu gwabwe kulonda mundu na uniform nga tebalina kati mm. yomwita wakuzanya komando omuganda yakulira mu kampala mm. nga talina parento care mm. nga alina emyaka nga yebererawo mm. anusa amafuta genyonyi ne bokuba muzinga tavaawo nkubuli tuwulizeganye ku fedeja tujja kuddala ku sawa yaffe to rehabilitate those boys it must be a new approach to to to look what the boboina bainako control yeah asobola kuba rehabilitating eh, and ngubule yes tichiri mu interest yo bali rehabilitating so tichiri he wants to use them ngabo bafana ndakati bagenda mm. kula ile ncha ndi mwiwe mulugudo bwayagala obakubatiya gas era gwofiirwa ekonome mm. ebatekola ate yebbabw ino okumanya yaatya amasasi eh. yeyafunye etayita mumasasiwano eh, eh, nabalekmukyogera ah, mukibagambamumukibagamba nti <laughs> mumukimugamba nti mm. yebesi yabadde akola efujjo nga mutani waali bulaaya do you tell these people these things abantu people people are praying bapiringa ba america ba gente marriage to destroy your country naba ko bashobola kutera ko libya bwe yali andi na naba ko bashobola kutera ko country zeje ba destroyed ashobola bi kutera ko babirina andi obwongo tadi na obi sibi bye ku minister wange yes andi yeah. kugamba mm. minister of information a national must Biden. give very powerful person in the government mm. he did as minister of information joseph gobez mm. was very good Eh, eh, eh, naye mwabammwe mm. waliwo yabakakatikangamu ngamukolere nadira akawala nakatwala mu ucc nadira ono namuteeka wano mm. yeyekwese munda oyo yazimba gavumenti mm. muyono yayonona gavumenti enbalujegabaleta kumufunamuseluwati yo ambasadaambasada bammwe basobola okwanukula european union why should a man like ofono hmm. gavumenti spokesperson, but this would be a diplomatic query is responded to by diplomatic answer from a senior diplomat in the Minister of Foreign Affairs. Temubalina. Minister of Foreign Affairs, yes, some kutesa. Ata kutesa ina influence, ya amai. Hey. Nza baba seja mbalaba nkabatesa. Antu singa some kutesa ya, resp ya, ya respondi. Bagamba, jene bagamba. Hey. Nelu haishi mirundi tagamba msebe ni government ya kenda kuku.